Good morning, mister and master. Lynch, it's uh, October 2, 2021 and it's a Saturday. Here in Naples 74 Fahrenheit around 23 Celsius ed è quella giornata eh, appunto veramente, veramente, veramente, veramente mite ma in questi giorni, in questo periodo anche se verso la fine del report dico in ecco, più in ogni caso l'atmosfera è sempre piacevole un buon vento uh, e oggi eh, certamente perché quasi sicuramente dirà la frase sul, sui weekend projects io già la ringrazio in anticipo e ricambio anche per i suoi progetti poi in fondo nel mio caso sono gli stessi alla settimana e poi eh, pensiero del giorno, in poche parole, eh, latte con cereali, latte, caffè, cereali eh, e biscotti. biscotti. Biscotti con le, diciamo, con le gocce di cioccolato. Anyway, as he just see from the window, Today we don't have those beautiful blue skies and uh, golden sunshine, it's cloudy as you see. Uh, and I think, uh, credo che uh, potrebbe piovere nelle prossime ore, oltre al fatto che la temperatura potrebbe abbassarsi ancora nei prossimi giorni. But as always, we will see. So, said this. So, from the mythical window the Dakar de Courtades and it's uh, green shooter behind me and finally from my mythical keyboard have a great day him and everyone too